Música ¿Qué es el arte? ¿Acaso esto es arte? Esto no es arte, porque el arte trasciende mucho más que todo esto. El arte se encuentra inherente y latente en cada ser. ¿Belleza o perfección? ¿Qué es el arte? Contéstamelo tú. Ah, no, tú no contestes. Calla, no sabrías contestar. Tú no has contemplado la perfección ni la belleza. No conoces mundo. ¿Por qué? ¿Quiere que volvamos a intentarlo, maestro? No, no. Esa no es la cuestión. Así nunca trascenderás y conocerás el arte. El arte es la expresión de la belleza del mundo. Esto no es mundo. ¿Pero acaso no tiene esto belleza y es esto el mundo, maestro? No. El odio es el verdadero mundo. En el odio los prejuicios son amor y lo mundano es arte. Conseguiré encontrar el arte, maestro. Alcanzaré el odio, maestro. Tonterías. Para eso necesitarás vivir miles de años y conocer la pureza de la belleza, su eclipsamiento y trascender en el odio. <laughs> Trascenderé, maestro. Se lo aseguro. Cuenta la leyenda, querido flaco, que quien posee el colgante icónico trascendental trasciende a vida cuenta de terribles consecuencias acaecidas por el diamante. Pero maestro, ¿cómo puedo conseguir el colgante? Pregúntale al polvo. Oh, no quiero seguir viéndola. Es buena, muy buena pero ya he tenido suficiente. Pregúntale al polvo. Oye, ¿tú has entendido eso? Ay, qué pesado. Que ya he tenido suficiente. Oye, pero la vas a proyectar sin verla. Qué pesado. Es buena. Además, luego no viene nadie. Vale, vale. Si a mí me da igual. Tú mandas. Pues eso. Este para luego. Ay, ah, qué guarra eres a veces, hija. Mira, Moreno, no me digas eso dos veces, que paro el mundo. Abajo límites viene el sol de tu mundo. No fastidies. Me da un ataque. Qué tío más moñas. Es que al principio bien, pero ahora le detesto. Creo que que hasta le odio. Y encima está coladito por mí. ¡Hala! ¡Qué exagerada eres! Te lo digo en serio. De verdad. Mira, yo lo que quiero es jugarme con un tío buenorro. Que tenga unos pies así de grandes. Alguien como tú. Anda, fuguémonos. Oye, que viene. Vámonos. ¿Qué quieres? Ah, no. Si estás muy liada, vengo en otro momento. ¿A qué hora abres, mi linda flor? Mi linda flor no me gusta. Abro tarde. Tengo solo una sesión. Y además luego no creo que venga mucha gente. ¿Qué, quieres? Nada, nada, nada. Habla contigo. Pues venga, habla. nada. nada. Vuelvo luego. Ay, qué cruz, qué malos soy los hombres, de verdad. Malos menos para la cama, ¿eh? Lo que es follar a ti te encanta. Que te vayas. Ya, me voy, ya me voy. Ay, que no, que no me has entendido. Me cambio y nos vamos al súper a comprar. Oh, <laughs> espléndidos estantes, pero está todo como muy escondido, ¿no? Muy ambiguo el supereste. En realidad no sé lo que buscas. ¿Qué es lo que buscas, pobrecilla? ¿Eh? Ese elogio no está conseguido, pero has encaminado. No entiendo por qué lo que busco está tan escondido. Pues porque compras lo más barato. Hombre, si te parece, la crisis sube los precios. Claro, es lo que se llama la adaptación de la selección natural en el capitalismo. <laughs> Los super esconden las cosas más baratas para que solo vosotras, las más fuertes, las que sabéis comprar, sobreviváis al sistema. <laughs> Hombre, ten por seguro que tú jamás acabarás engullida por esta sociedad. <laughs> Oye, guapo, a ver si la selección natural te come. ¡Oh! Aquí están, por fin. Tienes, tienes toda la razón. Yo sin ti no soy nada. Sin ti estoy acabado. La selección me come no aguanto más. Tengo que hablar contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Estos no son mis guisantes. La, la, la. Bueno, entonces, ¿te has ido? Ay, que sí, pesado. No quiero hablar de eso. ¿Sabes? El otro día conocí a un moreno. <laughs> Un tipo con una buena pinta. Un culo. Unos pies. Un dedo gordo del pie. Un virtuoso. Mira. El vello de punta. Ay, cómo eres. Bueno, me voy para arriba. Oye, ¿se ha vendido alguna entrada? Ni una mísera entrada. Vaya, pues venga, ponme algo que me anime. qué aflige a Menganito? E, eso, eso es lo que digo yo. ¿Quién lo pregunta? Yo. ¿Quién eres tú? Yo soy yo. ¿Quién eres tú, he dicho? Yo soy yo. Soy bruto. Producto de taninos y cosas que no entiendes. Soy, en realidad, lo que más quieres. Ah, es, Ay, ¡Ay, espléndida! ¡Basta! ¡Basta, te digo! ¡Nunca! Espléndida es, es lo que más quiero en este mundo. Es mi Camila López. Es lo más bonito que hay en este mundo. Despierta, de una vez. Sal de la caverna. Sal de la caverna. Ella está tan atrapada en su vida como tú intoxicado por su propia imaginación. ¿Pretendes decir que estoy borracho de emociones? ¿Que nada de esto es real? ¿Que estoy absorto de ideas que no existen? ¿No es acaso, Camille, la criatura más bella que jamás ha existido en este mundo? Eh. Claro. Llevas toda la noche leyendo novelas de desamores y recordando viejos tiempos. Sí, querido Menganito. Eres uno más entre tantos otros. No has visto las cosas como eran desde el primer momento. Y tu imaginación se ha apoderado de ti. Como pasó a ella. <laughs> ¡Ay! he olvidado ya! Lo que el viento se llevó las rosas en el suelo. De las rosas del delirio, bailando hasta no volver alguna vez a recibir lo que yo esperaba, olvidando que la realidad se maquilla hasta no saber siquiera qué es realidad. Mequetrefe vuelve, que no la quieras, odiala. La transposición del mundo real en contraposición al día de mi mente. Yo creía que ella estaba a mi altura. Y en realidad ella me arrastra, me embauca, me, me a niveles insospechados. Vagaré cruzando el río y no preguntaré más al por cómo he agradecértelo. ¡Oh! La lilo, lilo, lilo, la No sé por qué me extraña verte tan como eres. <laughs> Tan espléndida. ¿Pero qué haces aquí? He venido a terminar con todo esto. Tanto tiempo contigo en este mundo ha sido extraño. Lo mejor el sexo. Sí. Lo peor, el tiempo perdido esperando a que volvieras, ¿eh? sin saber que quien debía cambiar era mi perspectiva. No te entiendo. Empezaré por el final. Vengo a despedirme. No, no, no, no, no, no, no. Tú Tú te vas. Tú eres la que te vas de mi vida. Yo no me voy. Porque nunca he formado parte de tu realidad. Pero no puede ser. Soy tuya. Uh, esto no son los guisantes que yo quería. Yo sí quiero guisantes. No te creo. Mientes. Pero no hablas tú. Habla la soledad, que viene a hacerte compañía y ser lo único que te aguante. ¿Quién eres? La soledad. Soy yo. Tú. En fin, sí. Soy la soledad. Ay, quiero irme. Estoy mal. Lo mal que estamos, pero lo bien que lo pasamos. ¿No era ese tu dicho? No. Ya no tengo diversión. ¿Por qué? Porque se ha apagado la luz de mi interior. No digas eso. Si tú eres espléndida. Que no. No digas tonterías. Anda, vamos a ver una película. Te deslumbro como hacía con tu maestro. A mí no me deslumbras. Me eclipsas, me enamoras, me haces irradiar la felicidad que tú desprendes. Me conquistas con la inquietud de tu mirada. Te quiero. Cuando te veo, las cosas más mundanas e insignificantes se vuelven poesía y tú conquistas la esencia de arte en ti, haciendo despertar en mí el más fuerte de los sentimientos. Contigo he trascendido y he encontrado el odio. Te odio, espléndida. Esto es lo más bonito y cruel que me han dicho nunca y jamás me dirán. Un vacío se me quedará para siempre y no podrá ser superado por nada. Vagaré solitaria por las calles, buscando tu tan preciado odio. Solo me quedará ahogarme en el río, implosionando sobre mí y dejando de ser espléndida. Provocaré tal catarsis que tu corazón se partirá por no odiarte como tú lo haces. Jamás. Toma este colgante que yo ya no necesito. He trascendido. Ya conozco. Toma mi odio. Este collar te mantendrá en tu vida de por vida. Te enfrascarás en sus ideas y no sabrás qué es real porque no pertenecerás a ninguna realidad. Si lo acepto, te quedarás conmigo y conoceré el odio. Yo no he dicho que me vaya. Para mí pasarán los años. Imaginarás el amor como nunca lo conociste. Tú permanecerás absorta en tu imaginación. Seguiré siendo bella. Seguirás siendo espléndida. espléndida. Me quedo muerta. No recordaba nada de esto. Necesito encontrarle. Solo tú puedes encontrarle. En serio, dime dónde está. Estaba ayudándote a buscar los guisantes. Ah, mis guisantes.